طريقة حلاوة الجبن بدنا كباية ونص مي كباية سكر كباية وربع سميد وننتبه انه الكبايات تكون كلها نفس الحجم وقت العيار يعني ما فيني اخذ هالكباية حجمها تختلف عن كباية ثانية لان بيختلف العيار بدنا موزاريلا fresh موزاريلا جبنة حلوة والقطر والقشطة طبعا الكفوف حتى بدنا نستخدمها وهي الموزاريلا بنجيبها من Sam's Club. انا بستخدم بس هي بس طبعا قبل ما استخدمها بغسلها وبعصرها نكون مجهزين المدة عليها قطر من المدة والقشطة بعدين بدكم كيف طريقة القشطة والمي مشان المعاد بدنا نستخدمها وقت ما نحط القشطة على العجينة آه، انا بستخدم سمنة سواد بستخدم منها سواد سوري بستخدم منها نقطة صغيرة مشان وقت بدي ادعك العجينة حطها على الرفوف وانا عم بدعك بدعك العجينة فيها هاي اول المقادير تعون حلاوة الجبن ليغلو او لازم نجيب ما زهر حطينا الماء والسكر على النار ونحركهم ليذوب السكر بقلب الماء غليت المي وننزل الجبنة بقلب المي ونص جنيه طماطم نحط مع زهر غليت الجبنة ودابت صارت المنظر منوس النار نهائي وبإيد بنكون عم نحرك وبإيد عم نمسكه بالسميد مشان ما يكبتل السميد بقلب المي طبعا نوسنا النار كتير كتير إذا بتحبوا حلاوة الجبن بتبين فيها خيطان الجبنة بتوقفوه عن درجة معينة وما بقى بتدعكوا بتبين خيطان الجبنة أو إذا بدكم الطريقة الثانية بتحطوا السميد والمي والسكر مع بعض يغلوا بالبداية شايفين كيف حلاوة الجبن صارت خيطان أنا بضل عم حركها حتى تصير معي عجينة متماسكة في عالم بيوقفوا هون عن هالمرحلة وبلشوا يشتغلوا فيها أنا ما بحب حس آه، أشوف خيطان حلاوة الجبن معه هلا الطريقه الثانيه مشان ما تبين ابدا ابدا خيطان الجبن آه، مشان تبين قصدي خيطان الجبنه بتوقفوا بتحطوا بالبدايه المي والسكر والسميد آه، مع بعض وبتغلوهم على النار وبعدين بتحطوا الجبنه فما بتدوب الجبنه كتير هلا هيك بهالطريقه الجبنه بتدوب نهائي طبعا النار منوسه على الاخير شوي تحت النار دعكت ايدي بشوية السمنة شايفين العجينة ما بقى مبين فيها ولا خيط جبنة طبعا العجينة مثل النار انا مده تطلع متساويه وتسهل علي بالقص لازم نشتغل بالعجينة هي وسخنة ولا ما بقى بنقدر نشتغل فيها صح قربنا لكم لأنه سخنة بنقدر فورا نتحكم فيها مرة ثانية شايفين رجعت مثل ما كانت هيك صارت عنا العجينة جاهزة للحشي بلش بحشي القشطة هلا في عالم بشيلوها مثل ما هي بدون ما يقطعوها بحطوها بالبراد بس تبرد بدي انا فورا بقطعها اسهل لي واظبط حاولوا تقطعوها قطع متساويه الكمية اللي بتطلع منا من الوجبة اللي عملناها هلا هو حلاوة الجبن أنا بالأساس بكتر لها سكر هداك العيار مشان ما كتر لها قطر أه بتدوقوه قبل ما تحطوا القطر فأنا بس لأني هلا بدي ضيفها برح أحط القطر ما بكتر كتير القطر وهي الفستق الحلبي مزينه بالفستق الحلبي